O sea, no quiero volver a lo que fue, pero sí quiero volver a lo que soy o lo que puedo ser. Pero sí sé que sigo siendo y soy José Antonio Iglesias. Manteniéndose en la cartelera de cine, el documental Infierno y Paraíso demuestra que el público interesado para las buenas películas sí existe. Este sábado a las 11 de la noche, en El Espejo, reflejamos una entrevista con el director Germán Pifano y el protagonista José Antonio Iglesias de esta contundente historia. El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.